andijonda o'n oltita yolg'izlar e, hokimlik vazifasini bajarishni boshlashdi degan bir xushxabarni eshitib qoldim albatta bu ham muhtaram prezidentimizni ideyalaridan kelib chiqqan holda bo'lgan bir biz uchun sharoit shu fursatdan foydalanib men ham e, biz uchun aziz bo'lgan muhtaram prezidentimiz shavkat aka miromonovichga o'zimning bir iltimosnomamni video murojaatimni yo'llamoqchi edim va aminmanki bu videoni siz ko'rasiz shundan iboratki e, shu o'n oltita o'g'il qizlar hokimlik vazifasini bajarishayotgan ekan shu o'n yettinchisi qilib mani ham olsangiz qaysidir hokimiyatni manga ham topshirsangiz bir tuman hokimiyatini eng kichkina mayli o'zbekistonimizdagi eng kichkina eng sharoiti eng og'ir bo'lgan yashash sharoitlari unchalik bir yaxshi bo'lmagan mumkin emas bo'lgan darajadagi zotan unaqa sharoitda e, bor deb o'ylamayman mumkin bo'lmagan hattoki shunaqa eng eng past darajadagi ko'rsatkichi eng past har tomonlama ilm fan ma'naviyat madaniyat iqtisod siyosat qonuniy inson huquqlari tomonidan eng past e, ko'rsatkichdagi bo'lgan tumanni bersangiz ham jonimni qurbon qilib olloh uchun avvalo qolaversa olloh oldida qolaversa sizni oldingizda va xalqimizni oldida o'zi uyaltirmasligi uchun xizmat qilishga tayyorman o'shaning uchun shu murojaatni shu iltimosnomani sizga e, yo'llayapman shunga manga sharoit yaratib bersangiz o'sha joyga borib o'sha xalq bilan birgalashib o'sha og'ir sharoitda yigirma birinchi asrda nima qilsa bu hayotni ularni hayotini qanaqa bir e, qanaqa holatlardan qanaqa predmetlardan foydalanib bo'lsa ham qaysi qanaqa muammo bo'lsa uni bir boshqa bir yo'llarini qidirgan holda shular bilan birga ishlashib birga shu um, yashash sharoitlarini ularni huquqlarini himoya qilib fermer bo'ladimi savdogar bo'ladimi o'qituvchi bo'ladimi vrach bo'ladimi musiqachi bo'ladimi shu o'zbekistonimizdagi hozirgi hayot tarziga nima to'g'ri kelsa shu uh, tuman xalqini yashash sharoitini judayam bir ajoyib o'ringa chiqarishligim uchun shunga harakat qilishligim uchun manga sharoit yaratib berishingizni manga shunga e, qaysidir bir eng qiyin yashash mumkin bo'lgan tumanga mani rais qilib saylashingizni sizdan iltimos qilardim man u ishlarni qilishim uchun e, bir tuman e, hokimi yashashi kerak bo'lgan foydalanishi kerak bo'lgan har qancha komfort bo'lish kerak bo'lsa bularni hammasidan voz kechaman manga hech narsa kerak emas o'zimni moshinam o'zimni sredстволarim bilan borib hattoki yashashga sharoit bo'lmasa har kun bitta o'sha tuman e, aholisini tuman xonadonlarida bir kun o'tdi bir kun bo'tdi bir kun bu yoqda qolib bo'lsa ham shu ishlarni qilishga tayyorman chunki ishonchim komil mani bu ishlar qo'limdan keladi albatta hozirgi kelajakda prezident bo'lish niyatim borligini aytganimdan keyin mani ustimdan siz askiyachisiz siz masxarabozsiz siz e, qiziqchi bo'libsiz degan gaplarni noto'g'riligini isbotlashim uchun qolaversa kelajakda o'zbekistonga o'zbekistonni shu o'rta osiyodagi eng zo'r davlat qilish uchun hozirgi qilinayotgan harakatlarning davomchisi va bu e, siz e, qaysidir muddatgacha prezident bo'lsangiz undan keyin davom qildirib sizni ishlaringizni judayam bir amalga oshish oshishga ulgurmay qolgan ishlarni oshirishlik uchun bu ishlarni shu eng yashash sharoiti past tumandan boshlashim uchun menga sharoit yaratib berishingizni iltimos qilaman albatta bu videosigacha yetib borishga ishonchim komil chunki bu ideyani menga olloh berdi hozirgina juma namoziga ketayotganda shu ideya keldi va buni sizga aytyapman o'zingiz yonimda turib kafolat berib o'zingiz поддержка qilib turishingizni iltimos qilaman bu nexia 1. mashina 1996 yildan 2008 yilgacha ishlab chiqarilgan eng qizig'i undan oldin 12 yil davomida opel Kadett e nomi bilan sotuvda bo'lgan jami 24 yil sotuvda bo'lgan karl mashina kuzovi boshida juda sifatli chiqqan faqat boshida mashinaning og'irligi 1455 kg. GM mashinalarining ichida eng bagaji katta mashina bu hisoblanadi chunki bagajnikning sig'imi 535 litr bu degani 4 ta qo'yni bemalol sig'dirish mumkin barcha joylarni qo'ylarga bo'shatib odamlarga joy umuman qolmagan ba'zi bir davlatlarda siz yoki nexa yoki oddiygina smartfon telefonini xarid qilishingiz mumkin. Faqat bizda emas, xalqimizda vasiyatchi sitinalarni qo'yish urfga aylangan. Hammani qiynaydigan eng katta muammolardan biri bu. Mana shu rulni qimillatganingizda aynan mashinaning mana bu ikkita krilosi qimillab turadi прикольно да moments later. Bro, Max, idealno sa stajani. ойлап тұрғанды ма дешің керек деш керек емес неме дешің керек нормальный тұрыш керек тақырып бітті қой қат қат суықтан мінекей көріңіз міне тұрған орнында қатып қалған ғой о мынаны қараңдар алматы табақ совхоз түндегі аязды қараңдар екі ит қатқан. қалыпты туған жерден не деген маған үстіне бір тышқан ба бірдеңе мінген күйі жоғалып қалды құлақ ұшы жан керек маған еп твой не деген аяз екеуі видимо төбелесуге ықпал ма екен өзі сондай бірдеңе ғой Orzuingda nima bor gapir Menga bitta mashina kerak qo'shnilarga maqtanishim kerak hammasida gap deva gap deva gap deva mashina bor yo'qali Men mo'ylovli kishi kim e, shuni so'ramang Menga bemalol gapirishing mumkin Ketur. qo'rqma bu mani o'tmishim O'tmishim? oldingi yigitingni rasmida yo'q o'zim rasm ha endi o'xshadi mana endi o'xshadi nima bo'ldi kumi nima manu e beparosat nima qilding kamandan ha to'g'ri uyda tomosha qilib o'tirganlar ham bor chiqolmasdan san bo'ldi pishdi o'zi san o'zingni o'zing qilding messini ko'rding nima qilganini bo'ldi man уже yo'lga chiqyapman xuddi shunaqa bo'ladi o'sha buningdan shu laxta laxta qon oqizib yuboraman yo bu qomatingga sani vujudi barkamolingga bo'ldi tamom san уже cho'g'da eding kuldalangalatib yubormang sha uyingdan olib chiqib uraman shunaqa uraman aka bo'ldi charchab ketdim deb yuborasan sha bo'ldi bo'ldi pishding o'zi bo'ldi endi ho уже tamom gitler kaput tayyor tur ko'rishamiz